Top 10 Food Vlogger Dunia 10. MG Dalena Gak tahu, dari udah Indonesia. ikhlasin aja ya mas ya 9. Ria Asinnya SW dari, keju, dari Indonesia sama uh, sedikit asam-asamnya dari kimchi 8. Strictly Dumpling dari Amerika This is awesome 7. Next Carlos dari Indonesia Hmm, bawang sayurnya enak kan? 6. Yummy Boy dari Korea 5. The Food Rangers Fluffy dari Ice China. Dessert. Hmm. 4. Hmm. Travel Thirsty. 3. Best so ever food Review show dari Amerika. 2. Mark Wins dari Thailand. It literally is like a hamburger <coughs> sausage patty. Hmm. 1. Tanboy Kun dari Indonesia. Karena dia di pandemi jadi nggak terlalu seret guys. Masih kurang